Conversations número 8, Blow Nessa. Viene. No vale la gente, tampoco el presente. Si tú no estás, mi vida, todo me da igual. y cuando cae la noche, sigo pensando Y ahí sigue la luna cuestionando acariciándote tu cuerpo despacio. Si eres eso que anhelan tus labios, volver el tiempo atrás y estar a tu lado como si hoy fuera ayer Que todo lo que vivimos te lo quiero agradecer Que jugábamos como niños después De hacer el amor borracho hasta las tres Y ahora cuando se hace tarde no soy nada Me quedaré esperando aquí sentada A que decidas volver, volver de ti junto a tu almohada, seguir esperándote hasta las tres en de ti junto a tu almohada.